Halo kawan-kawanku, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan berburu malam, namun dengan spot atau tempat yang berbeda dari sebelumnya. Nama tempat ini adalah Curug Orok, di mana tempat ini dibilang cukup angker bagi masyarakat setempat. Orok dalam bahasa Indonesia memiliki arti baik Singkat cerita, kenapa dinamai Curug Orok? Yaitu dengan adanya kejadian orang yang tidak bertanggung jawab membuang bayinya di curug ini. Hingga bayi itu mengapung dan berakhir meninggal. Karena kejadian itu, seiringnya waktu masyarakat setempat sering kali mendengar suara atau tangisan di sekitaran curug ini. Dan tak jarang masyarakat sekitar mengalami hal-hal yang tidak masuk akal ketika berada di tempat ini, yaitu Curug Orok. Tapi di sini kita memberanikan diri, kita berpikir positif agar bisa menghiraukan ketika adanya hal-hal yang tidak masuk akal. Waduh, udah kayak konten horor aja ya jadinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya spot kali ini. Sekarang waktunya eksekusi tempatnya. Berangkat! Alhamdulillah sekali tanpa lama-lama di sini kita mendapatkan satu ekor udang air tawar teman-teman. Jadi memang perairan di sini itu langsung mengalir dari Curug Orok. Perairan yang masih kurang terjamah oleh manusia kemungkinan besar itu masih banyak kehidupan di dalam airnya. Nah, di sini juga kita mendapatkan satu ekor udang air tawar lagi. Jadi bentukan udang air tawar itu capitannya memanjang, teman-teman. Wow, ternyata di sini banyak ikannya juga. Langsung saja kita tangkap. Tanpa lama-lama ya, langsunglah. nah eh, akhirnya kita mendapatkan satu ekor ikan tawes ya kayaknya ini ikan tawes teman-teman kalau di daerah saya mungkin karena habis terbawa arus ya jadi dia badannya agak babak belur teman-teman nah di sini kita menemukan satu ekor ikan lagi tapi bisa dilihat tuh badannya tuh pada babak belur ya mungkin karena terbawa arus langsung kena bebatuan mungkin jadi badannya agak hancur Nah ini kayaknya yang sehat nih, tapi lincah banget teman-teman. Tuh kan dia bisa lolos dengan semudah itu, kalau yang sehat. Oke langsung saja kita terus menyusuri lorong ini ya. Siapa tahu kita menemukan ikan yang lainnya di sini. Dan alhamdulillah, tim saya di sini menemukan satu ekor ikan gabus. Aduh, aduh, aduh. Lincah banget ikan gabusnya, teman-teman. Tapi ini pasti kena nih sama kita. Tenang aja, santai. Oh, dia berusaha untuk kabur teman-teman, tapi tidak semudah itu. Akhirnya kita mendapatkan satu ekor ikan gabus teman-temanku. Saya mencoba untuk menangkapnya oleh tangan kosong ya. Memang lincah banget ikan di sini tuh. Hmm. Dapat juga guys. Wah bener-bener nih, memang tempat ini banyak sekali ikannya teman-teman. Tuh mantapan, aduh Nah, biasanya kalau spot perairan yang banyak bebatuan, seringkali ikan atau udang-udangan bersembunyi di balik batu, teman-teman. Wow, serem sekali ya udangnya, teman-temanku. Sama seperti tempatnya. Di sini juga banyak banget udang ternyata ya. Wah mantep nih digoreng enak nih. Maknyus. Di sini kita menemukan kepiting yang sedang beranak ya. Tuh lihat banyak banget anaknya, euy. Sebenarnya banyak banget suara-suara di tempat ini tapi kita hiraukan aja ya. Oke, di sini saya menemukan udang air tawar lagi, teman-teman. Dia lagi bertelur. Aduh, duh. Kita amankan dulu saja. Guys, ketika kita sedang mencari ikan, kita nggak sengaja menemukan penghuni aslinya yaitu ular kobra teman-teman mungkin ini pertanda memang harusnya berakhir berburu malam ini takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Oke kawan-kawanku tercinta jadi inilah hasil berburu malam kita Wow banyak sekali ya lumayan nih banyak banget udang air tawarnya. Wah, ini gokil sih digoreng enak banget ini mah, eh Nah, ini ikan gabus, teman-teman. Masih ukuran kecil sih, tapi nggak apa-apalah. Ikan yang tadi babak belur kita rilis aja ya, kasihan soalnya. Ayo, ayo, Nice. Oke, sehat-sehat ya. Nah, jadi udang air tawar itu capitannya pada panjang-panjang ya. Gokil, gokil. Lumayan panen sih ini. Oke, teman-teman, mungkin kita bakalan akhiri dulu berburu malam hari ini dikarenakan ada beberapa hal yang membuat kita canggung untuk melanjutkan berburu malam. Oke teman-temanku, jadi mungkin cukup berburu malam hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye! Uh, uh, uh.